<laughs> Essa partida vai ser boa, velho. Meu Deus. Nossa. Nossa, eu tô, com a, né? eu tô com a bomba. Tudo bem lá? Joga em cima do caminhão ali. Não, seria uma boa ideia, né? Piloto Pirotecnia e tal, São João. até. Pega o de 27 dentro do caminhão aí. Mano, imagina <laughs> quão aleatório. Né? Mano, imagina quão aleatório ia ser. Tô jogando CS, um cara com um caminhão assim no meio do. do da rua. Né? Eu acho que não seria aleatório, eu acho que seria maravilhoso. Se alguém conseguir fazer isso aí, me avisa. Boa, fiz o pane no gringo, bora. Aqui, Medic! Lembrou do TF2 agora? Ah, eu tô com, a, eu tô com essa desgraça dessa arma aí. Nossa. Infelizmente, o CSGO Pô, vez tá nas costas dele, apelar pela lógica, ele falou assim, por que não bota o único americano no servidor americano que todos os brasileiros <laughs> Direita, mais direita, Marção. Tá indo na tua direita, aí, é na esquerda aí. Caralho. Pô, alguém pede pro cara fazer vampeta pelado por rápido. <laughs> Vampeta pelado. Cadê você aí? Tô plantando a bomba aqui. <laughs> Gula. Ai, véi. Vou copiar vocês pegar a pena. Não conheço esse, esse hotel aqui. Pô, todo mundo me segue aí, beleza? Beleza. Não, não, não. P91, P91. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Cara, só porque você falou com convicção, eu vou seguir. Aí, eu nem sabia que tinha essa porta aqui. eu subi. Eu subi, Três fora, três fora, três fora. Eu matei um! Sim, o maluco teletransportou na minha frente. Obrigado. x Men Evolution velho. Mano, na bomba não tava sendo plantada. Ah, é. Ô, ô, ô Marcão. Nice. Eu acho uma Márcio, onde é que tu foi? Tu me abandonou, Márcio. Volta aqui. Eu tô com Marcinho, o que você tá fazendo? Speedrun no Eu tô dando um tipo rolê assim. no mapa, gente. Com um, um, cenário bonito Não, Marcinho. Marcinho, vira, vira a tua esquerda. Dani, acabou. Nem vou pegar salve, velho. Bora, gurizada. Can do. Mais one. Eu tô com a bomba, tá? Ele começou a mandar pra bicho. Oficial, oficial, entra pela terra. Sobe o céu, sobe o céu, sobe o céu. Corre, Marcião, corre, Marcião. Tentando, tentando. Matei, matei. Tudo costa, tudo. Plantei A, plantei A, plantei A. Cuida, cuida Terra, cuida Terra Ah, boa. Ah, aqui os gringos não tem chance, coitado. Bora. Come do Brasil. <laughs> <laughs> Cara, vou pegar uma granada pra ver se ajuda. Activating the bomb. Duco, duco, duco. Vai vir portinha única, portinha única. Ali mesmo, ali mesmo. Breaking bad, breaking bad, breaking bad. Nossa! que arrombado. Um cara, um cara que tula, hora né, de jurar. Hora de jurar. Bora, bora, bora. Tô, Sim, já, foi, já mataram três naquele time, eles vão tomar um bug, pô. <laughs> Se o cara tomar banho, ele ganha, vai ser muito engraçado. Obrigado, Mano, eu tô. Hã? Mano, o negão matou o outro, né, ele <laughs> fez. Baseado em capelado. Cadê tá ele? Cadê ele? Ele tá na naranja. Nossa, os caras já saíram de pau. Franco, 1x0 Franco. Achei. Ele tá miolo, tá miolo. Não, cara! Nossa senhora! Mano, é o lag, foi o lag. Foi o lag. Tem dentro do bom dentro do bomb, dentro do bomb, dentro do bomb. as costas, Márcio. Ih, caiu de base. He's a bot. <laughs> Não, he's just autistic. Por que, que tem umas roupas amarelas aqui? <laughs> Everyone help. Rampa, Marcinho. Atrás de ti. Ele tá observando tá a paisagem. Quebra o vidro. Não, eu fiquei admirado com essa roupa amarela aqui. Só tem um chapéu pra mim ali. É, tem, um, tem uma roupa inteira aqui, com chapéu. Deve tá, chapéu que tá no... Né? eu, quero, eu quero vestir essa roupa, gente. If he doesn't know Caraca, é grampeado essa partida, velho. <laughs> certo, tem graça. Caraca, mano, vocês são uns... Psicopata. What's your guys' ranks? Uh, actually, silver 2. No way. I'm not joking. How the fuck am I in this lobby? I'm silver 4. <laughs> No, Nossa, que grande diferença! Ô, oh, abre o voice e xinga eles, mano. Acho que é K. so who's queued with uh, yellow? No one. Cara, pra que ele tá falando, eu não ouço o que ele tá falando. Then can we just get rid of him? Why? Let him play. I'm trying to win a game here. Yeah, but he beats for the game. Como é que eu faço pra okay. apertar? Acho que é K. Como é que eu... K? Ou X, acho que é K. E eu, vou passar aí, maricão! Hoe maakt zo'n boot o we het easy hebben te kalm? Wat dan? Seu de sai. Mano, meu cérebro não tá funcionando, eu tô com sono. Tu acabou de acordar. Não, faz umas duas horas que eu acordei, mas eu tava ah, tá, e agora eu fiz. Piorou? Agora eu fiz comida. Rush outside. Go me secret. Throw me the bomb. Throw me the bomb. Trust me. Go secret. Master você segue os caras aí. Me segue, velho. Say secret. Retard. <laughs> Being a freight window. I'm on B anyway, dipshit. Hey, vai, Marcio, vai. Ele foi pra onde, velho? Uh, Why are you so bad, man? What the fuck? You didn't do much better. You're going negative, shut the fuck up. Talk to me when you could go positive. E se eu jogar o C4 em cima do caminhão? Yeah, shitter. Did that two more times. Nah, I don't think I will. No balls. Nice. please up, please up, please up, please up, please up, please up, please up, please up, please up, please up, please up. Please subscribe and like the video.